Då ska vi fortsätta titta på när siden 6 lika med x. Sinus 6. Det vill säga k kan vara 3, 4, så det kan vara typ sinus 3x lika med sinus x. Hur vill du sådana typer av ekvationer? Här är en sån ekvation. Sinus 3x lika med sinus 6. Och det har gjort nu, det har ritat upp dem var för sig. Så att den röda, det är sinus, x, nej, sinus 3x. Och den blåa är den normala sinus x kurvan vi ska undersöka när de här lika med varandra Det betyder när har de skärningspunkter tillsammans. Och nu tittar vi mellan 0 och 360. Så då ser vi att där är en lösning, där är en lösning, fler lösningar. så vi har det vill säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lösningar ska vi ha när vi löser den här. Okej, okay. vi tittar på, vi ställer upp den här. Sinus 6, sinus 3x delat till, är <laughs> lika med sinus x. Och ta bort sin måste betyda att 3x ska vara lika med x plus n gånger 360. Ja, vi löser vidare. Vi samlar alla x. Det betyder att vi tar bort det här xet, 1x på den här sidan. Det måste vara likadant på andra sidan. Så vi får alltså 2x är lika med n gånger 360. Och då vet vi vad 1x är. Och då delar vi med 2 på bägge sidorna. Och då får jag att x är lika med n gånger 180. Och vilka lösningar har vi då? Jo, när n är 0, då har vi 0 grader. Då har vi försvinner den. När n är lika med 1, då har vi 180 grader. Då försvinner den här. Och när n är lika med 2, det är 360, då försvinner den här. Men vi har ju fyra lösningar till som vi har i det här intervallet som vi inte har hittat. Då måste vi komma ihåg att när vi tar sinus och söker det så har vi ett, en annan lösning också. Jo, den är att ta 180 minus den första lösningen. Det vill säga att 3x ska vara lika med 180 minus x plus 1 gånger 360. Vi samlar alla x på en sida, vilket vi sätter plus x på höger sida och då måste vi göra likadant på andra sidan också. Så vi har 4x är lika med 180 plus 1 gånger 360. Jag vill veta vad 1x är, ja då delar jag med 4. Och då får jag då att x är lika med 45 grader plus 1 gånger 90. Och vilka lösningar med det? Jo, när n är 0, då har vi 45 grader, stämmer. När n är 1, då är vi här, då är vi på 135 grader. När n är 2, då lägger vi till 90 till, då är vi på 225 grader, det den här lösningen. Och när n är 3, då är vi på 315 grader, som den här lösningen. Så nu har vi fått de, hittat de här lösningarna som vi hade mellan 0 och 360. Så, och på samma sätt resonerar man när man löser med liknande fast med kos inblandat.